like you're gonna die Halte noch einmal! Danke, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Denke doch mal ein. Ja, ich, äh, ich muss erstmal meine Sticks finden. Sobald Dani seine Stick gefunden hat, und ich meine Haare im entknoten Na gut, schauen wir noch rein! Sollen wir noch einen spielen? Shit, sieht doch schon besser an. I speak native. Good morning. You have a good time. Danke, vielen, vielen Dank. Dankeschön, viel Spaß mit den Clipshirts, Leute! Wer Merch dabei kauft unsere T-Shirts, dann hat es unsere Reise auch gelohnt. Die suchen es aus.